اخوي نحن كنا نايمين الساعة أربعة ما حسينا إلا صوت قذاء طيران صار فينا الشبط ولي اربع غارات يعني ايوه الحمد لله الله سلمنا